အခုတဏ္ဍမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာကဘာမြေကြီးဟာတယူဇနာမြင့်တက်လာတယ်။အဲ့ဆက်ပွင့်တာမဟုတ်ဘူးကဘာတစ်ခုတည်းပွင့်တာတော့မှန်တယ်။ကဘာမြေကြီးကတယူဇနာအထက်မြင့်တက်တယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကြာတယ်ဆိုတာအကြာကြီးပေါ့နော်။ဘယ်တမကြာတယ်။လူတွေရဲ့တက်ကဆုတ်ကတ် ကဝုသနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာတတန်းတွေက၄000တန်းကနေတဖြည်းဖြည်းဆုပ်ဆုပ်ဆုပ်ဆုပ်သွားပြီးတော့ဆနစ်တန်းထိရောက်သွားတယ်ဆနစ်တန်းရောက်တဲ့အခါမှာတတန်းဆုပ်သွားတဲ့အခါခုလိုကိုဗစ်တွေပါလေပေါ်ရင်ပေါ်မှာပေါ့ပြောလို့မရဘူးတတန်းတူတဲ့အချိန်မှာယောဂဝေဒနာတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မှာအဲ့ဒီအနေပြီးဆနစ်တန်းထိရောက်သွားပြီးကဘာကြီးပျက်စီးသလောက် လူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မေတ္တာတွေခေါင်းပါပြီးတကြဖြတ်ကြအဲ့ဒီကနေပြီးအချင်းချင်းပြန်လာပေါ်မှာကျင့်သနာမှုမေတ္တာစိတ်တွေပြန်ဝင်လာတဲ့အခါလူရဲ့တတန်းကတဖြည်းဖြည်းပြင့်တက်လာပြန်တယ်။ဆယ်နှစ်တန်းကအနှစ်20အနှစ်20အနေအနှစ်40နှစ်40အနေနှစ်80ဆိုလို့ခေါချိုးပြန်တက်သွား။နှစ်ဆတိုးပြန်တက်သွား အဲ့လိုတက်သွားပြီးတော့ဒုသက်တန်းဟာအသင်ချေးရမရေမတွက်နိုင်တဲ့တိုင်းတာအထိရောက်သွားပြီတခါလူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုအမိပြုပြီးတက်တန်းအပြန်ဆုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုတက်ကဆုပ်ကဖြစ်နေတာဟာလူတွေရဲ့ယင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့တက်လာတဲ့အခါကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်တက်တယ်ဆုပ်တာကမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကြောင့်ဆုပ်တယ်သူတို့ဆုပ်လို့တယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီဗရက်ကဘာမှာသက်4000တန်းကနေပြီးဖျားပွင့်ပြီးနောက် တဖြည်းဖြည်းဆုတ်သွားလိုက်တာ7နှစ်တန်းမေတ္တာတွေပြန်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့အခါမှာ7နှစ်တန်းကနေနှစ်20 40နဲ့ပြန်တက်သွားလိုက်တာအသင်ချေအသင်ချေရောက်တဲ့အခါလူတွေရဲ့စိတ်တွေမှာပြန်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်လာတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ရောကြလာပြန်ပြီးတော့ တက်တန်းနေပြန်ရော့ကြလာအဲ့ဒီရော့ကြလာတဲ့အခါမှာအနှစ်3000တန်းရောက်လာတော့ဒီကဘာမှာပဲကောဏကမဏမြတ်စွာဘုရားပွဲတာအဲ့လိုတက်ကဆုတ်ကတစ်ခုမှာကြာတယ်အနှစ်4000တန်းကိုကြော်ပြီးတော့အနှစ်3000တန်းရောက်မှကောဏကမဏမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတယ် ဣမတမေယေဝကပ္ပံမိကောဏခမနနာယကောတဲ့ဒီဗရကဘာမှာပဲကောဏကမနမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူလာတယ်တဲ့အရနောအမတံကတော်ကိလေသာကင်းပြီးအမြဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်တော်မူတယ်တဲ့တခါကောဏကမနမြတ်စွာဘုရားအနှစ်3000တန်ပွင့်ရကနေပြီးတော့ လူတွေရဲ့အကျင့်စာရိတ္တတွေတဖြည်းဖြည်းရောကြလာပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခတွေမြောင်ရစွာနဲ့ဆနစ်တန်းကို ရောက်သွားတယ်တဖြည်းဖြည်းရှော့ကြလာတာဆနစ်တန်းအခုလဲတရားတန်းကနေပြီးတော့ရှော့ကြလာတာပဲလေတဖြည်းဖြည်းဆနစ်တန်းကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာအသက်ဆယ်နှစ်ဆိုတာအကြီးဆုံးပဲဖြစ်တော့မှာအဲကြအဲ့လိုဆနစ်တန်းရောက်သွားပြီးတဲ့အခါ လူတွေရဲ့မုန်းတီးတဲ့စိတ်တွေပြင်းပြတဲ့အမုန်းတရားတွေခါသေးတဲ့အမုန်းတရားတွေကြောင့်တူနဲ့တူတတ်ကြဖြတ်ကြပြီးလူလောကလူတွေပြုံးတီးသွားယောဂဗျာကြောင့်လည်းပြုံးတီးသွားနိုင်တယ်တူနဲ့တူ မုန်းတီးမှုကြောင့်တတ်ကြဖြတ်ကြလို့မုန်းတီးသွားနိုင်တယ်အဲစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ခဏိခေတ်ကြီးကလည်းအဆိုးဘက်ကိုဥတည်နေတယ်လို့ပြောရမှာ ဘာလို့လို့ဆိုခဏခေတ်တီထွင်ထားတဲ့လက်နဲ့တွေပဲကြည့်လိုက်အနုပြုကုံတလုံးလောက်ဖောက်လိုက်ရင်တန်းချီသေးသွားမှာလေအခုကိုဘေးကလည်းသေးတာနဲတာမှမဟုတ်ပဲကဘာမှာတလောက်သေးတယ်ဆိုတာနဲတာမှမဟုတ်တာနော်အဲ့တော့လက်နဲ့နဲ့တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအနုပြုပုံမြောက်များစွာလူပြုလက်နဲ့မြောက်များစွာ တီထွင်ထားတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေရှိနေတော့ အဲ့နိုင်ငံတွေကအနုမြူလက်နက်ကိုအသုံးပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူကြီးတွေပျောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ပျောက်သွားနိုင်တယ်မျိုးတုံးသွားလောက်ပျောက်သွားနိုင်တယ်မလွဲမသွေလက်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတော့အော်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကဒီအနုလူအနုမြူလက်နဲ့အသုံးချပြီးဂျပန်နိုင်ငံကိုအနုမြူပုံချခဲ့တာ အလုံးမှတ်မိနေကြမှာပေါ့သိနေကြတာပဲเนาะဟီရိုရှိမာတို့နဂါဆကီတို့ဆိုမြို့တွေအဲ့တော့တန်ပေါင်းများစွာသေဆုံးသွားအဲ့ဒါလိုပဲအစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့တွေရလာပြီးတော့လူမျိုးနွယ်တွေပျက်စီးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုဆုတ်ကတ်ကြီးတစ်ခုကြုံတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာ လူတွေအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့မေတ္တာထားတယ်မေတ္တာတရားခေါင်းမလာလို့ရှိရင်လူလောကမှာယောဂတွေလည်းများတယ်တဦးနဲ့တူတပ်ဖြတ်မှုတွေလည်းများတယ်သိဆုံးမှုတွေလည်းများတယ်ဒါအမှတ်တမဲ့နေရင်သာမသိတာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခေတ်တည်းဟာအဲ့ဒီဘက်ကိုတာဆူးနေတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲမှန်ကန်နေတယ် အဆိုးဘက်ကိုတာဆူပြီးတော့သွားနေတယ်နောက်ဆုံးမှာစနစ်တန်းရောက်လို့လူမျိုးတွေတုံသွားပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်တက်လာမယ်ပြန်တက်တာသူကသူတက်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့ယင်နဲ့နှလုံးထဲမှာခါသီးတဲ့အမုန်းတရားတွေအစားတဟုတဟုမှညာတာတယ်ချစ်ခင်တယ်ဆိုတဲ့မေတ္တာတွေပြန်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီပြန်ဝင်လာတဲ့မေတ္တာရဲ့စွမ်းအားကြောင့် သူ့တတန်ပြန်တက်လာပြန်တက်ရာကနေပြီးအဆိုးတရားတွေပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါတတန်ပြန်ရော့ချလာပြန်တယ်ပေါ့တော့ဒါတူတယောက်ကိုပြောလို့မရဘူးပေါ့အများစုနဲ့ပဲပြောရမှာဒီကနေ့ခေတ်အများစုကိုပြောရမယ်တယောက်တလေကတော့မေတ္တာတရားရင်ထဲမှာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အများစုကခါသီးတဲ့မုံတွေ ဥပမာ၄ယောက်ကို၃ယောက်လောက်ကခါသီးတဲ့အမုန်းတွေရှိတယ်တယောက်ပဲမေတ္တာရှိတယ်လူစိုးလူကောင်းလည်းပဲ၄ယောက်မှတယောက်ပဲလူကောင်းရှိတယ်ကျန်တဲ့၃ယောက်ကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အနေထားဒါကလိယုတ်သုကကာလဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပဲထင်ရှားအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးချောင်းတော့စပွဲ သုံးချောင်းကကျိုးသွားပြီတစ်ချောင်းနဲ့နဲ့ရက်တည်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးပဲခွာအဲ့လောကမှာလူတော်လူကောင်းဆိုတာအများကြီးရှားသွားပြီလေးပုံတစ်ပုံပဲရှိတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ကောရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ကအဲ့လိုလေးပုံမှာတစ်ပုံပဲရှိတယ်လူဆိုးလူကောင်းခွဲလိုက်လို့ရှိရင်လူကောင်းကတစ်ပုံပဲရှိတယ်လူဆိုးကသုံးပုံရှိတယ်လူ၄ယောက်ဆုံပြီးလို့ရှိရင်၃ယောက်ကဆိုး တယောက်ပဲအကောင်ရှိတယ်ဒီချိုးနဲ့သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆိုးပြပြတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်တဲ့တက်တန်းနေပြန်ပြီးတော့ဆုတ်လာတဲ့အခါမှာလူရဲ့တက်တန်းဟာ2000တန်းကိုရောက်လာအဲ2000တန်းရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာ ဣမမိယေဝကပ္ပမိကတ္တဘောမုဏိမုဒ္ဓမောတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာလောကရဲ့ကိုးကွယ်ရဖြစ်ပြီးကိရိတာတွေကင်းစင်လို့ဟောပတိယမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတော်မူတဲ့နဲ့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားဟာလောကမှာထင်ရှားပွင့်တော်မူလာခဲ့တယ်။တဲ့2000တန်းမှာပွင့် အဲ့တော့ကကုသနာမြတ်စွာဘုရား4000တန်းကောဏကမဏမြတ်စွာဘုရား3000တန်းကသောမြတ်စွာဘုရား2000တန်းဆိုတာဒါကိုကြည့်လိုက်ရင် စက်တိုက်ပွင့်တယ်လို့လို့ထင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးတက်ကတ်ဆုတ်ကတ်တော့တိုက်ဆိုင်တာပေါ့နော်တက်ကတ်ဆုတ်ကတ်အနေနဲ့ဆုတ်ကတ်မှာသာဘုရားပွင့်တယ်တဲ့တက်ကတ်မှာမပွင့်ဘူးတက်တန်းကတပြေပြေတိုးနေလို့ရှိရင် နေဆဒုက္ခအနတ္တတရားဟောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတက်တန်းတွေသိရှိနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားဟောလို့မရလူတွေဟာတန်ဝေကဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့တက်ကတ်တွေမှာတော့တက်တန်းရှိတဲ့ချိန်မှာတော့ဘုရားပွင့်ဘူးဖះပွင့်တာကဘယ်ကြားမှာပွင့်လို့ဆိုရင်သုတ်ကတ်ကာလမှာပွင့်တယ်သုတ်ကတ်မှာလည်းပဲတသိန်းတန်းကနေတရားတန်းအတွင်းသာပွင့်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင် တသိန်းတန်းနဲ့ပိုးရှိရင်လည်းအနိစ္စတရားဟောရင်ရည်ကောင်းရည်လိမ့်မယ်သူတို့ကိုသူတို့နေသထဝရလို့ထင်းနေမှာတက်ကရှိတာကိုတော့တက်ရှိလွန်းတော့လဲတရားဟောလို့မရဘူးတက်တူလွန်းတော့လဲလောဘဒေါသတွေကများတော့ခေါင်းမာသွားတယ်ဟောလို့မရဆိုးရများသွားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကြားလေးတည်းပဲဆိုလိုတာကတော့အသက်တသိန်းနဲ့ တရားကြားပဲဒီတရားဓမ္မရနိုင်တဲ့လူသက်တမ်းလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ရမလို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုသတ်မှတ်ရမယ်အဲ့ဒီရွယ်ပိုင်းမှာရနိုင်တယ်ပေါ့နော်